Sziasztok gyerekek! Super Mario Dragon ZC van. És most kezdtem el az UUUU FM 63 második részét. Ne kérdezzétek, hogy hogyan van 6 és 8. Meg a fogalmam nincs róla arra gyerekek egyáltalán egy fogalmam sincsen, hogy hogy van 6 csillagom és 8 csillagos pénzem. Nem tudom. Én csak azt tudom, hogy menjünk be az ájszos világba, és nézzük meg, milyen galibák lesznek. Sajnos vége a karácsonyi szünetnek, akkor szerettem ilyen videókat csinálni, úgyhogy most nem túl jó. Karácsonykor volt jó venni ilyen videókat, anya. mikor vicces volt. Most nem jó venni videókat ilyenkor. Jaj, így. A mindenit neki! Lest! Te a konyámát, buzi! Mi a anyámat vász? Nem fogok én meg lehet belépni. Gyors fasz. Kurva! <coughs> Menjél meggyógyulni, mert elfölbasztak. kurva eget az rossz. Minden bassza meg ezt a szart. Semmi se sikerült még. Semmi. De ne! Te fasz! De mi? Mi hát a fent hát a hóveget? Az az meg, juss már át a piszlet, ezt a szákon, mert mindjárt megörülök. ne engem okoljál. Nem beszélj vele, a én. Ilyet nevezik rosszságnak. szargára fosfejű faszlád a szar. Az meg! De hogyha vissza kell mennem csak egy fustól, akkor megbaszom. Na majd én elmegyek majd a moziba. 16 éves. Ó, kérdeztem azt, hogy hogy? Hogy a faszba estére? estél attól nem lett volna vicces haráma. Azt a... Kurva, kurva egyet az bazd meg! Mi a fasz keresnek itt ezek a faszládák? Hogyha nem esni, látjátok? Ilyeneket kell nektek csinálnatok. Mindek. Rám akartak csinálni az a pénz gyerekek. Merre is? Erre? Igen. Menjenek el. Mert foszok a pingvinek ebbe a játékba. Azt hiszik, hogy ez vicces. Pedig ez kurvára nem vicces, hogy egy ember zaklatnak gyerekek. engem rehögtessenek meg. Úgyse rehögök. Már vagy egy jó pár ezerre éve nem nevetek, amióta ő elhagyott. A kurva élet hagyott el. Anyád, anyád, te faszopó. Lement. És ő ne nekem nem be. Emma. Elhagyott szeretet megköszönöm. Apád, azt a jó élet. De igazából azt a fajt Dani szereti jobban. nem tegyél alkoholat a készék belőle, mert ha... Kinyílt a Bowser kecó. Szifli, szifli. de ügyes voltam. Elment a hang platform. Ez messze gyerekek. védett a kurva anyád. Anyámat. Még a 16 csillagosat sem vettem fel, anyu. Mi a fa? Oh my god. Bowser. Oh my god, that is fantastic. Autó. Minden előmet beleálltam, hogy sikerüljön végre osztályra, meg meg se csinálom. Hát már sziasztok van. Azt kell mondjam nektek. Na sziasztok. Ú, a kurva. Bassza meg! Ennyi a videó, gyerekek! Cső! Nem is észrekeltiteket. Cső!